mtazamaji wa Saint TV, mimi naitwa Catherine Silvester. Kipindi hewani saa hii ni mjasiriamali na tuko maeneo ya Kinondoni, mtaa wa Ufipani. E, makao karibia na makao makuu ya Chadema. Tunataka kupiga story na mfanyabiashara mjasiriamali mdogo ambaye ana ndoto kubwa. Tunataka kujua basi ni namna gani ambavyo ameanza hii biashara, changamoto anazozipitia, ni namna gani ambavyo ametoboa toboa mpaka kufika hapa. Habari yako dada? Nzuri, tunakufahamu nani kwa majina? Mimi naitwa Zakia Nasoro Saidi. Zakia Nasoro Saidi, maarufu hapa unaitwa kama nani? Mama Dani. Hapa tunauza nini na nini? Hapa kwa asubuhi nauza supu, chapati, maharage, maandazi. Mm, mchana ndo kama hivi tunaandaa, tunauza chakula, wali, pilau, ugali. Okay, wali, pilau, ugali. Chakula gani ambacho ukijui na wateja wako wame request sana kwamba tunahitaji kitu fulani, lakini wewe pia bado hujaanza kujua kukipika. Ni kitu gani ambacho unatamani kupika kuwauzia wateja wako ambacho sasa hivi kimekushinda, yani uwezi? <laughs> Mi labda ugali wa muogo. <laughs> Ugali wa muogo sio biriani? <laughs> Hapana, biriani naliweza. Ugali wa muogo. eh. Okay. Sawa. Mama Dani umepa, u, u, u, umeanzia wapi hii biashara? Kuna mahali labda umeanza mpaka kuja kufika hapa, au tangu tumeanza tuko hapa na ni kwa muda gani? Pia mi nilianza mtaa wapo nyuma, ah, sasa hivi nimeamia tena huku makaburini huku mm, lakini ni kipande hiki kicha Kinondoni chichi. Nini ambacho kilikutoa kule? Ah, kule changamoto yake wenyewe ambayo yenye sehemu kama ile pale walikuwa wanataka nao wafanye biashara ya pabu Hasa mimi biashara yangu ya chakula, kwa hiyo nikawaachia, kwa hiyo mimi nimekuja huku. Mm. Sawa, kitendo cha kutoka kuja kule, nyuma kuja kuhamia huku makaburini kimekupotezea wateja kwa kiasi gani? Ndo wamezidi bwana, wateja bwana wewe. Mm. mm. Kwa wamekusogeza wamesogeza huduma karibu. <laughs> Eh. <laughs> sawa sana kumpiga chula teke ukamwongezea hatua yani. Mm. Okay, una muda gani kwenye hii biashara ya mama Na miaka kama saba miaka saba na tumaini pia utakuwa na vitu ambavyo umevifanya vya maendeleo kupitia biashara hii ya mama Lishe. Maana miaka saba ni mingi sana. Ni kitu gani ambacho unajivunia basi umefanya kupitia hii biashara, ili yule anayetazama sana yeye, biashara ya mama Lishe sio mchezo mchezo bwana, dada anamiliki kitu fulani. Nimenunua tu eneo Mungu wapi huko? Huko Kisemvule huko. Hongera sana. Asante. Mungu akinijalia inshallah. Mhm. Mwaka huu unaanza ujenzi. Okay. Kwa miaka saba yote hii ni wapi ulikuwa unapata support? Labda kuna baba ambaye anakusupport kwenye hii biashara Hapana, sina mtu ambaye kuweza kunisupport. Mimi mwenyewe nakomana. Uko single? Mm, niko single mother. Eh. Una mtoto ngapi madani? Mmoja. Mmoja. Ana umri gani sasa hivi? Ana miaka kumi na moja. Kumi na moja ndio tunasema hapo darasa ngapi? La tano? au sita la sita eh? Sasa ni wewe mwenyewe ambaye ndio unasomesha au kuna sapoti ya kumsomesha mtoto mahali unaipata? Mtoto anasomeshwa na baba yake na shangazi yake. Hmm? Eh, mi sapoti yangu kidogo tu nachangia hivyo Sasa hivi unajitafuta wewe? Najitafuta mimi nasema mwanangu. <laughs> Sawa. Mategemeo yako kwenye hii biashara yako ya mamalishe labda Uh, baada ya muda fulani tutakuona labda sehemu fulani, labda kuna mtu anakuinspire. Kwa mfano kama mimi kwenye swala ya kupika E, nikisema nianze basi mtu ambaye atanispaya ni Shabueti, Sheshifudi. Kwako kwa imekaje? Mimi kwa Shabueti. Eh, Shabueti eh, anapiga kuliko Shishi. <laughs> Mm. <laughs> Anakuvutia sana. Sana. Tujifunze basi kupika na ulele uogo. Ndio inabidi nifanye hivyo. <laughs> Okay, mategemeo yako ni yapi baada ya muda fulani labda tukuone wapi? Yaani muda fulani natamani hata mje mnione sehemu ambayo kwenye mkusanyiko wa watu wengi zaidi. Natamani niende kama Mbezi kule stendi nipate eneo mm. ndoto kubwa <laughs> e, yani hivyo tu ili niipanue zaidi. Kwa sasa hivi tunalisha watu wangapi, labda kwa chakula cha mchana? Kwa mchana mpaka thelathini na tano thelathini na tano sahani thelathini na tano hapo za ugali pamoja na wali, pamoja na wali. Tukienda Mbezi tunaweza tukalisha watu mia tatu yani hivyo yani. Utofauti wako wewe na wafanyabiashara wenzio hapa Kinondoni wa chakula ni upi ambao wanasema yeye eh, kule wanakula, lakini hapa nikomesha. Utofauti ni upi? Mm -hmm. Najitahidi kupika, sijisifu, lakini najitahidi kupika mm <laughs> -hmm. mpaka hao wengine wanatumiaga jina la kwangu mimi kwamba naweza nikamtuma msichana wangu nenda kapeke chakula wengine wasichana wengine wanasema kwamba tumetoka kwa Zakia, wale wanawaspire wateja, tumetoka kwa Zakia, yani wanatumia jina langu. Kwa mnayo bila gani wewe? Mimi Mluguru. Ai, shangazi huyu hapa. Mluguru tunajua kupika sawa. <laughs> Vipi kuhusiana na ile no, naona kama vile kuna ulinzi, usalama? Maana hisi kama vyombo unaacha umumu, hii imekaaje? Au kuku, kuna amani kabisa ah. azidi sitoshe, kuna mtu ambaye ananilindia hapa, analala umumu hmm? mlinzi. Alafu kingine kuna ulinzi shirikishi ambao tunawalipa kila mwezi e, kwa hiyo kuna usalama sana yani kwa miaka yote saba hii, labda kuna mtu ambaye anakusaidia kusambaza chakula? Yuko mdada yangu, mimi siko peke yangu. Oh. E, yuko mdada yangu kwa sababu nimemtuma kaenda gengeni. Okay. Mm. Sawa. Mtazamaji wa Stein TV tumetoka kufanya mazungumzo na mjasiriamali Mm hapa Kinondoni. Nataka nimuulize swali la mwisho kuhusiana na mkopo. Wafanyabiashara wengi bwana wanakopa. Kwa upande wako hii imekaaje na unakopa wapi? Ah, mimi sina mkopo mwingine zaidi ya Stein Fine. Mm, Stein tu na Stein nao miaka karibia sijui hata mitatu sijui minne huko. <laughs> okay. kitambo sana okay. Sawa, hebu tukupe nafasi ya kuzungumzia mkopo wa Stein kama wewe mteja wa Stein Finance, tuambie umekusaidiaje kwa miaka yote hiyo? Mimi unanisaidia, umeniboost, nilikuwa nanunua viti, siku nyingine meza, vyombo naongezea. Unanisaidia kwa kweli. Kitu gani ambacho natamani kiboreshwe kwenye huu mkopo ili kwako iwe nafuu? Yaani kuboresha kwake, wangetupa muda, yani wao wanafanya kwa wiki hadi wiki. Mm. na kuongezewa pesa au hiyo hiyo tu, lakini tufanye weekend <laughs> amna, waongeze na pesa kama shilingi ngapi, wabageni wao kwamba kiasi gani. Kama wewe wakikupa shilingi ngapi, utaona kabisa yes, au mkopo mimi unanistahili kama laki tano kianzio. Shukrani sana mtazamaji wa Stein TV, tuko maeneo ya Kinondoni na tumetoka kufanya mazungumzo na mjasiriamali ambaye ni mamalishe hapa, ana miaka saba kwenye biashara Amefanikiwa kumiliki eneo lake kupitia hii biashara kwa miaka yote saba, lakini pia anafanya vitu vingine vingi, pengine isingekuwa rahisi yeye kutuambia anafanya nini. Umeona, mimi naitwa Catherine Silvester, thanks so much behind the camera. Yuko Raji Classic on Instagram, tukutane wakati mwingine. Hii ni Stein TV.